Сюди, до пам'ятника героям Чорнобиля, він приходить щороку 26 квітня. 74-річний житель Запоріжжя Павло Сомик і сам був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Розповідає, у зону катастрофи його призвали в 1987 році. Был командиром роты. У меня в подчинении было 120 человек. была так называемая ПУСО-1, пункт санитарной обработки техники, которая выходила из зоны уже. С э, своими солдатами мы запустили его, и оно э, благополучно работала техника, которая выходила из зоны отчуждения, была уже, как говорят, более-менее чистая. Солдаты, которые работали по дезактивации города Припяти, в чем она заключалась? Э, К балконам подгоняли КАМАЗы, самосвалы. И вот это все вещи, которые, дом- домашние вещи, ведь, ну, ква- представьте квартиру, с нее надо было все выбросить. Павло Сомик каже, працювали в 10 метрах від четвертого блоку атомної електростанції. У меня 10 человек работало на, между третьим и четвертым блоком. Там радиация составляла 50 рентген. <clears throat> И для того, значит, вот они работали в сутки 5 минут, потому что 25 рентген больше нельзя допускать было <clears throat> заражение. Поэтому надо было менять. Но для того, чтобы дать вам работу, як кажуть, ну, наступному тому, мені надо было самому подавиться. Загалом у зоні відчуження Павло Сомик пробув 132 дні. Были головные боли, была горость во рту. Ну, как-то морально были настроены, знали, что нужно сделать. Рабочий день длился, значит, у нас не 8 часов, а 12 часов. Проблеми зі здоров'ям відчув і після повернення до Запоріжжя, згадує Павло. Была вялость, болезни, вот такие какие-то ощущения э, неприятно начало, сердце покалывать. М. Обратился в больницу, нашли кучу лікарських болезнь і дали третю групу інвалідності. Нагадаємо, 26 квітня 1986 року під час експерименту на четвертому реакторі ЧАЕС сталися два вибухи. Дози опромінення в перші дні отримали близько 8,5 мільйонів людей, жителів України, Білорусі та Росії. Зазначено на сайті Українського інституту національної пам'яті. У 86-му році е, це в області було е, більше 17 тисяч. Е, в місті е, більше дев'яти. Це ліквідатори і постраждалі. Це е, загальна сума. На сьогодні в місті загальна сума 2652 людини, а в області точної цифри в зв'язку з тим, що до 60 і до 70% території ж окуповано таку цифру не можна підрахувати. Павло Білан побоюється, що дії окупантів на Запорізькій АЕС через 37 років можуть знову призвести до глобальної катастрофи, яка буде у 7 або 8 разів більшою за Чорнобильську. Практично мінімум 60% е, території України будуть непридатні для життя. Ну і пів, а то вся Європа. Запорізька АЕС е, по, по мощності е, е, разів 10, не менше, більш мощно. І Там реактори набагато мощніші стоять. Дар'я Пасічник, Владислав Коящук, Суспільне новини, Запоріжжя.